هنشرح آه، مسألة اللي هي تاتا point nine اللي هي دي مسألة بتقول لك determine the height h to the top of the incline D. يعني عايز الارتفاع ده الأول هنا الأول هنا to which the 200 كيلو جرام roller coaster car يعني ام وزن العربية هو 200 كيلو جرام بيقول لك ويل ريتش يعني بيقول لك العربية دي لما تطلع فوق عند الحتة دي if it is launched at B لما تبدأ تطلع يعني في المحور ده من عند نقطة B with with speed sufficient to for to يقول لك يعني هتمشي بسرعة كافية إن هي تطلع لغاية النقطة اللي فوق دي around the top of the loop at C سوري يقول لك هي كافية إن تطلع لغاية الحتة دي يعني هو من أول نقطة B هتمشي بسرعة معينة لغاية لما تطلع عند النقطة دي تمام without leaving the track من غير ما ما تسيب الايه المنحدر ده يعني هتمشي كده كده كده كده من غير ما تسيب الايه المنحدر وتمشي تطلع فوق كده the radius of curvature rho c 225 الراديوس آه، بتاع الكيرفيتشر ده هو 25 ماشي طبعا القوة الوحيدة اللي بتأثر على الجسم ده هي قوة وزن العربية فقط قوة وزن العربية هي بتخليها تتحرك مع السرعة على حركة العربية وقوة وزن العربية هي اللي بتخليها ايه بتزق العربية لأمام لأمام لغاية لما تطلع فوق خالص هو عايز بقى لما تطلع لفوق خالص كده ايه الارتفاع بقى اللي طلعته الارتفاع ده كان كام طيب هنشتغل بقوانين بتاعتنا عادي بنقول الآتي أول حاجة بنقول ال given هو الآتي بنقول إن كتلة العربية هي 200 كيلو جرام بنقول إن ال time taken يعني الزمن من نقطة A ل B ل B بيساوي تلاتة ونص ثانية ساكن رو اوف جرفيتشر بيساوي خمسة وعشرين متر بيساوي خمسة وعشرين متر طيب هو عايز ال H H بكام وعايز السرعة لما وصلت لنقطة D اللي فوق خالص دي النقطة دي هي دي نقطة D السرعة عندها كانت بكام والارتفاع كان كام تمام تمام احنا عندنا طبعا بما ان ده radius of curvature انا عايز اجيب السرعة اجيبها ازاي انا عندي جسم العربية بالشكل ده معروف جربتشر وبالتالي قوة الوزن تؤثر إلى أسفل بالشكل ده وعندي ال normal force طبعا بما ان ان في في الدايره دي او في روجر فيتشر في الدايره دي القوة الوحيدة المؤثرة على العربية عشان تتحرك بالشكل ده هي قوة الوزن فبالتالي ال هنا هتساوي صفر نون كونسيدر مش هتبقى مش هتبقى موجودة أساسا تمام يبقى القوة الوحيدة المؤثرة على هذه الجسم هو قوة الام جي قوة الوزن تمام الكلام ده كله عند نقطة ايه عند نقطة سي عند نقطة هات سي طيب نقدر نستخدم قوانين equation of motion summation force في ال normal بيساوي m عجلة normal. ده قانون summation force في اتجاه ال normal. مفيش هو ال mg مفيش إلا ال mg. هو طبعا mg positive ليه positive لأن اتجاه الحركة هو لأسفل اتجاه الحركة راح كده ونزل وهيطلع تاني فهو في الآخر آخر المحور هو إيه نزل لأسفل يبقى اتجاه الحركة هنا موجب يعني ابتدى من هنا وراح كده كده كده كده ونزل هنا يعني بدل هو نزل يبقى ده اتجاه الحركة وهو الاتجاه لأسفل بالموجب طبعا ان بصفر فمش موجود أساسا فبتساوي m a n a n ده قانون الاي a normal بتساوي v square على rho أو على r طيب الفي square دي بتاعت ايه؟ انت مش انت بتشتغل عند نقطة سي يبقى الفي square دي اللي هي بتاعت سي في square سي هي دي السرعة اللي أنا عايز أجيبها اللي هو كان عايز يجيبها تمام تمام طبعا ما بين الام هنا مضروبة هنا ومضروبة هنا انا من حقي ان انا اقسم على الام واطير الام وبالتالي ال V سي square هتساوي الجي في ال rho. والجي موجودة وال rho موجودة الجي بتساوي تسعة وتمانية من عشرة وال rho بتساوي خمسة وعشرين بتساوي ال v c square يبقى إذا ال v نفسها هتساوي الجذر الكلام ده يبقى هيساوي ال v تطلع معاك ب 15.65 يبقى كل اللي احنا عملناه ده ان احنا جبنا السرعة عند نقطة C لما العربية مشيت من نقطة B وطلعت بسرعة مستقيم بسرعة لغاية لما وصل عند نقطة C في هذه النقطة كانت سرعتها كام؟ 15 65 متر per second جبت السرعة طالما في سرعة أقدر أطبق القانون الثاني وهو بيقول T TC ناقص TD بيساوي delta C ل D هو قال لك هنا الارتفاع ده في بداية الأمر قال لك الارتفاع ده هنا خمسة وتلاتين يبقى ده كان المستوى الأولاني بعد كده قالك المستوى التاني هو ده يبقى هو هنا كده بيقارن ما بين طاقتين طاقتين وضع طاقة الوضع الأولانية اللي هنا طاقة الوضع اللي هنا وانت جبت السرعة هنا جبتها اللي هي ال VC 15 و6 ودي كده تعتبر الكاينتيك انرجي والسرعة لما توصل فوق خالص تبقى بصفر تمام السرعه ما توصل فوق خالص بصفر بقى عندك كده طاقه وضع يمين شمال وطاقه وضع يمين وعندك كينيتيك انرجي شمال وعندك كينيتيك انرجي يمين يبقى كده تقدر تطبق قانون آه القانون ده اللي هو بيقول ايه بيقول الاتي إيه الكاينتيك انرجي عند نقطة C ناقص ال kinetic energy عند نقطة D بتساوي ال potential energy من C ل B ال potential energy اللي هي دلتا من C اللي هي U من C ل B آه، من C ل D اللي انت هتقارن ما بينهم نقطة معلومة ونقطة غير معلومة، النقطة المعلومة اللي أنا جبتها اللي هي السرعة كاينتيك انرجي على نقطة C وعندي الارتفاع خير وبركة. النقطة التانية اللي مش معلومة هي نقطة D يبقى عن طريق نقطة معلومة أقدر أجيب النقطة الغير معلومة. تمام. ال kinetic energy عند نقطة C هو القانون بيساوي إيه؟ القانون بيساوي قانون ال kinetic energy هو نص m VC square ده هي عند نقطة C يبقى سميتها C square ناقص ال kinetic energy عند نقطة D نص m VD square في مشكلة في أي مشكلة؟ مفيش أي مشكلة بتساوي إيه؟ البوتنشال انرجي البوتنشال انرجي ما بين السي والدي ما بين السي وبين الدي هتساوي ايه هتساوي ام جي اتش طاقة الوضع هي ام جي اتش ام جي اتش لغاية دلوقتي انا كتبت قانون مفيش اي مشكلة القصة بقى في ال H دي بتساوي كام بتساوي كام H النهائيه اللي هو مديها لك في المساله هي H هنا H دي من هنا لهنا هو مش عارفها لكن انا اقدر اجيبها اقول H النهائيه دي ناقص H الابتدائيه الابتدائيه دي واسميها اتش نود مثلا اللي هي 35 متر يبقى H نهائيه اللي هي دي كلها اطرح من 35 متر اجيب ال H اللي هو آه، في القانون تجيب ال H اللي في القانون يعني نمشي مع بعض كده ممكن قبل ما اشتغل بما ان دي مضروبه هنا الام مضروبه هنا مضروبة هنا مضروبة هنا اقسم على M اقسم على M فهتطير ال M اللي في المعادلة دي ودي ودي هيبقى نص VC square ناقص نص VD square طبعا العربية دي لما تطلع لفوق خالص هي مش السرعة بتاعتها مش هتزيد هتيجي عند نقطة D وهتقف هتيجي عند نقطة D وهتقف وبالتالي السرعة عند نقطة D هتساوي كمان صفر يبقى ما عندكش انت الا نص VC square بتساوي gh جميل H بقى بتساوي ايه H هو الارتفاع النهائي اهو ناقص الارتفاع الابتدائي يبقى اتش ناقص اتش نود او اتش ناقص خمسة وتلاتين يبقى نص ال VC square انت جبتها انت جبت ال VC بكام جبته six five. square حط التربيع بقى عليه بتساوي عجلة الجاذبية تسعة وتمانية من عشرة في H H احنا قلنا النهائي ناقص الابتدائي يعني H ناقص كام خمسة وتلاتين وبالتالي بقت معادلة في مجهول واحد تعرف تجيب الاتش هيطلع لك بيه سبعة وأربعين point آه، تسعة وأربعين متر هو ده الاتش اللي عايزه تمام يبقى فكرة المسألة إنك من نقطة B العربية هتتحرك في ال rho of curvature ده هو مديك ال rho of curvature لما توصل لنقطة C هنا في النقطة دي تمام هتحللها هتلاقي قوة الوزن الوحيدة اللي بتأثر عليها ال اي mg مفيش normal force ماشي في rho of curvature تمام فبالتالي N بتساوي صفر وهتطبق نفس القوانين آه عن طريق المعادله دي هتجيب السرعه عن طريق ان دول آه ال AN العجلة في اتجاه ال normal بتساوي VC square على rho وبالتالي ال V C ال V C square هتساوي g في rho جبت ال g في rho ال g موجودة ورو موجودة تعرف تجيب ال C بكل سهولة تمام جبت السرعة خلاص بقى انت عندك هنا سرعة وبقى عندك ارتفاع اللي هو 35 متر والناحية التانية عندك سرعة برضو اللي هي ال V D اللي هي بتساوي صفر وعندك ارتفاع كده بقى عندك سرعة وارتفاع وسرعة وارتفاع تقدر تطبق قانون الانرجي تمام وانك تقول T C ناقص T D بتساوي كاينتيك آه، انرجي عند نقطه C ناقص كاينتيك انرجي عند نقطه D الفرق ما بينهم يعني بيساوي ال potential energy عند نقطه C ناقص ال potential energy عند نقطه D او من C الى D وتحط بقى ال T C وال T D والبوتنشال انرجي ما بين السي والدي اللي هي الاتش والاتش هنا كانت بتساوي كام فين اتش الكليه ناقص اتش الابتدائي اتش الكليه مش مديها لك لكن مديك H الابتدائيه اللي هي 35 فتحطها في الاعتبار وبالتالي جبت انت آه، ال H H ناقص 35 وعندك السرعه آه، موجوده وكل حاجه موجوده هجيب آه، الارتفاع ب 47 و 49 من 100